tu me Pumba. Tik-tak. Svěžest ve dvou... To ne, kámo, to, to, to, to. Tik-tik, tik-tik, tik-tik, to vydá. Tik-tik.